जय शिवराम मित्रांनो मी महावीर जैन श्रीमंत म्हणून आज आपण जो किल्ला पाहणार आहोत तो किल्ला भुईकोट किल्ला आहे फलटण जवळून साधारणतः पाच ते आठ किलोमीटरच्या अंतरावर असणारा एक वाठार तसं या किल्ल्याला निंबाळकर वाडा म्हणून जास्त ओळखलं जातं पण त्याची साईज त्याचं बांधकाम ठेवण याच्यावरून कुठल्याही भुईकोट किल्ल्यापेक्षा हा काही कमी नाही हा किल्ला साधारणतः बांधला होता सतराशे शहाण्णव ते अठराशे पाचच्या दरम्यान आणि तो बांधला होता कुशाजी निंबाळकर यांनी कुशाजी निंबाळकर हे मोठं व्यक्तिमत्व होतं त्यावेळेस आणि थोरल्या बाजीरावांनी त्याला फलटणजवळील ही जागा दिली होती त्यांनी आपल्या नऊ मुलासाठी नऊ वाडे इथे बांधले होते त्यातले बरेचसे अजूनही अस्तित्वात आहेत आणि तिथलं असं राम मंदिर अप्रतिम बांधकाम आहे आणि विहीर आहे मस्त सुंदर बाकीचा आपण आता पुढे व्हिडिओमध्ये पाहूया जय शिवराय हायवेवरून थोडंसं आत गेलं हे किल्ल्याच्या बाहेरील तटबंदीचं पहिलं प्रवेशद्वार लागतं मजबूत असा लाकडी दरवाजा अजून बऱ्यापैकी कंडिशनमध्ये दिसतो समोर पाहताच कळलं की किल्ल्याच्या डागडुजीकरणाचं काम सुरू करण्यात आलेलं होतं आणि उजव्या बाजूला असणारी ही इमारत म्हणजे राम मंदिर आपण नंतर पाहणार आहोत ही आणि डाव्या बाजूला हे वाड्याचे अवशेष प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूला असणारे हे दोन भव्य बुरुज पंचावन्न फूट उंचीचे आणि सुद्धा, भक्कम मजबूत आणि सुव्यवस्थित आहे सध्या दरवाजाच्या दोन्ही बाजूस असणाऱ्या ह्या देवड्या प्रवेश केल्यानंतर जर मागे वळून पाहिलं तर कळतं की ही तीन मजली इमारत आहे आणि समोर जे आपण पाहतोय तो जिना आहे वरती जाण्यासाठी आणि समोर दृष्टिक्षेपात वाड्याचे भरपूर चौथरे दिसतात तडबंदीवर घेऊन जाणाऱ्या ह्या पायऱ्या विस्तृत अशी ही तडबंदी बहुतांशी तडबंदी ही विटेची बांधलेली आहे जागोजागी जंग्या दिलेल्या आहेत तडबंदीवरून दिसणारा हा आतील परिसर तडबंदीची ही रुंदी साधारणतः पंधरा फूट असावी तडबंदीवरून खाली जाण्याचा हा एक रस्ता सध्या बंद अवस्थेत दिसला त्यामुळे आम्ही जाऊ शकलो नाही आणि ही तडबंदील सैनिकासाठी आश्रयाची जागा किल्ल्यातील अजून एक बुरुज इथे तोफेची व्यवस्था असावी आणि ह्या बुरुजावरून समोरचा वाडा दिसतोय जिथे नवीन बांधकाम करण्यात आलेलं आहे निंबाळकर यांचे वंश इथे राहतात सध्या अजून एक बुरुज अजून एक बुरुस इथे डागबुजीकरण चालू आहे आणि इथून आपल्याला बाहेरचे वाडे दिसतात हा एक बुरुस बांधकामाचं साहित्य पडलेलं आहे इकडे आणि इथून पुढच्या बुरुजापर्यंत बघितलं तर वरच्या बाजूची तडबंदी नष्ट झालेली आहे आणि तिचं बांधकाम इथं सुरू करण्यात आलेलं आहे किल्ल्याच्या समोरच्या बाजूस असणारा हा एक मोठा बुरुज इतर बुरुजांपेक्षा ह्याची साईज थोडीशी मोठी आहे आणि इथे दिलेल्या आहेत पायऱ्या खाली उतरण्यासाठी तुटलेल्या भागातून प्रवेशद्वाराच्या वरचा भाग दिसतोय इथे माळवट टाकलेलं असावं जे नष्ट झालेलं आहे सध्या खाली घेऊन जाणाऱ्या ह्या पायऱ्या ह्याची साईज थोडीशी विचित्र आणि निसरड आहे त्यामुळे थोडंसं काळजी घेऊन चला इकडे आणि ही आहे बांधलेली विहीर खाली पोचण्यासाठी इथे पायऱ्या दिलेल्या आहेत हीच ती विहीर जिथे पोचण्यासाठी आपण आता पायऱ्या पाहिल्या होत्या नक्की काय आहे ते कळलं नाही कदाचित धान्याचा कोटार असेल किंवा खलबतखाना असेल ते खाली जाऊन पाहावं लागेल उतरण्यासाठी इथे खोबण्या दिलेल्या होत्या आणि हा तुटलेला भाग कोठाराच्या वरचा आणि आता आपण प्रवेश केलेला आहे राम मंदिरात अतिशय प्रशस्त असा परिसर आहे ह्या लाकडी खांबावर आधारित असलेला हा मंडप अजूनही आहे आणि गाभाऱ्याच्या समोरच हा शिलालेख आहे तीन तुकड्यात आहे शिलालेख लिपीतील शिलालेख आणि हे एक राम मंदिरातील एक मुख्य आकर्षण बारव म्हणजे स्टेपवेल विहीर विशेषतः म्हणजे ही किल्ल्याच्या आत असणाऱ्या विहिरीपेक्षा सुद्धा मोठी आहे किल्ल्याच्या समोरील असणारा हा पहिला वाडा पडकडीस आलेला आहे दरवाजा बंद दिसला पण जवळ गेल्यानंतर कळलं की दिंडी दरवाजा उघडा होता मग आम्ही प्रवेश केला डाव्या बाजूच्या ओट्यावर सिमेंट ठेवलं होतं म्हणजे वाड्याचे सुद्धा बांधकाम सुरू करतायत बहुतेक आतील अवस्था एकदम दारुण अशी होती प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूला केलेली ही भटकंती तीन बुरुज दिसत आहेत आणि वरतून दिसणारा हा वाडा जिथे नवीन बांधकाम करण्यात आलेला आहे हा अजून एक वाडा इथे पडळ झाली होती आणि मुख्यतः दरवाज्यात दगड असल्याने आत प्रवेश करू शकलो नव्हतो आम्ही पण एकंदरीत भरपूर असे अवशेष आहेत इथे पाहण्यासाठी किल्ल्याच्या डाव्या बाजूला असणारा हा अजून एक वाडा इथे मात्र बरीचशी पडझड झालेली दिसते आणि दूर जो टावर दिसतोय तिथे वेश असावी दोन बुरुज दिसत आहेत तिथे इथे बहुधा उत्खनन झालेलं असावं किंवा ह्या भिंती नष्ट झालेल्या असाव्यात आणि सध्या त्याचं पुनर्निर्मिती करण्याचं बहुतेक प्लॅन असावा आणि अशा प्रकारे मित्रांनो आपली भटकंती इथे पूर्ण होत आहे आणि पुन्हा एकदा भेटूया पुढच्या एखाद्या किल्ल्यावर श्रीमंत राजेसोबत जय शिवराय